etapa de nuestras vidas, donde los prejuicios, desconfianza, discordia y autoengaños afectan nuestras relaciones. Estamos viviendo una etapa de nuestras vidas donde los prejuicios, desconfianza, discordia y autoengaños afectan nuestras relaciones. Creo que llegó la hora de dejar de pensar que los errores en nuestras vidas pueden más que el amor. Es momento de demostrarse cada uno a sí mismo que el amor todo lo puede y de los errores se aprende. volando en un autoengaño Pensando que mi mente no me hace daño Causando tristezas a los seres que me aman Y me dan la fortaleza desde que estoy en cana Recordando los errores que tuve en el pasado Drogas, bandas, desamores, mucho he fracasado Y ya estoy cansado de vivir así Mi decisión he tomado de ponerle fin A mi autodestrucción emocional drogadicta que he perdido y mejor cuidar lo que no se ha ido y vivir muy bien, tan solo en el presente, porque si estoy bien hoy, estará bien mi gente. Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen en un mundo que me nubla. Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen mundo que me nubla. Ahora estoy tocando lo que he experimentado. Hoy voy reflexionando lo que yo mismo me he buscado. En esta vida loca no todo es sencillo. Mis emociones chocan desde que era chiquillo. Viví una pesadilla porque yo quise. Entre drogas y pandilla rebelde yo me hice. Haciendo a un lado consejos de mi madre. Vistiéndome tumbado, hundiéndome en el desmadre. Echándole la culpa por lo que pasó de niño. Aventando a una tumba su ilusión y su y aún así la jefa no pierde la esperanza de que su hijo vuelva y se equilibre la balanza. Mira cómo es la vida que yo decidí. Muchas veces para aprender la pesadilla hay que vivir estando prisioneros, turquesa y casa azul, viviendo cautiverios. Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen en un mundo que me nubla. Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen en un mundo que me nubla. Culpables o inocentes, eso sale sobrando Agradables u ojetes, los años ya van pasando Y muchas de las veces sentimos soledad Los problemas y estreses que existen en un penal ¿Y que pasa? Uno aprende a valorar lo que se tenía en casa y no se supo aprovechar Viviendo entre el dolor, mucho he reflexionado Dios también he madurado. Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen en un mundo que me nubla Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen en un mundo que me nubla. Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban. mundo que me nubla, mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen en un mundo que me nubla. Yo puse de pretextos que nadie me hacía caso, que nadie me quería, educado a trancazos, que nunca tuve un padre que me diera consejos, resentido con mi madre por llevarme lejos. Yo era un chamaquito, apenas de cinco años, en un barrio de bandidos extrañé a mis hermanos me enseñó cómo caminar la vida, mi alma se envenenó y quedó bien retorcida. Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen en un mundo que me nubla. Mis emociones me envuelven, mis emociones me tumban, mis emociones me mantienen en un mundo que me nubla. Estamos viviendo una etapa de nuestras vidas donde los prejuicios, desconfianza, discordia y autoengaños afectan nuestras relaciones. Creo que llegó la hora de dejar de pensar que los errores en nuestras vidas pueden más que el amor. Es momento de demostrarse cada uno a sí mismo que el amor todo lo puede y de los errores se aprende.